हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स हमारे एक व्यूअर हैं सिद्रा हसन जिन्होंने ये पूछा है कि क्या सर प्राइमरी की में कुछ चेंजिंग हम करना चाहें तो कर सकते हैं और चेंजिंग भी ऐसी करनी है लाइक अगर कोई लड़का है जिसका नाम राम है और उसका रोल नंबर थ्री है और एक दूसरा लड़का जिसका roll number Shyam roll number two है या थ्री है तो इन दोनों के रोल नंबर्स को क्या एक्सचेंज कर सकते हैं हम क्या ऐसा संभव है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तो इसी की बात आज हम करने वाले हैं तो इतमान से ये वीडियो देखते रहिए और at the end of the video आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से क्रिएट पर कर देना है क्लिक जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो एक नया सिनेरियो नया सीन आपके सामने आएगा माइक्रोसॉफ्ट की ऐसी विंडो आपको दिखेगी अब ये देख सकते हैं आप यहां पर आपको ये व्यू पे क्लिक करना है और यहां से डिजाइन पे क्लिक कर देना जैसे डिजाइन पे क्लिक करेंगे टेबल वन आ रहा है टेबल वन ही रहने देता हूं और यहां पे अब हम डिजाइन कर लेते हैं लाइक यहां पे कर देता हूं रोल नंबर ये देखिए मैंने कर दिया रोल नंबर ठीक है तो अब यहां पे ऑटो नंबर है मैं इसे नंबर कर देता हूं ताकि मैं खुद से नंबर दूंगा तो ये रोल नंबर कर दिया और यहां नेम ऑफ स्टूडेंट करता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट ठीक है और रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बनाया है आप देख सकते हैं यहां पे ये की सी बनी हुई है दैट इट मींस कि ये प्राइमरी की है ठीक है इसे मैंने प्राइमरी की बना दिया ठीक है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये प्राइमरी की आएगा और इसे मैंने प्राइमरी की बना दिया और यहां पर ये स्टूडेंट है भैया ये स्टूडेंट है एस है ठीक है तो ये प्राइमरी की हमने बना दिया और यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा अब यहाँ पे जीरो लिखा हुआ आ रहा है चलिए आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो इन्होंने पूछा है ठीक है अब यहाँ पर एक नाम रख देता हूं मैं राम आर एम राम लिख दिया मैंने ये एक स्टूडेंट का नाम है और यहाँ पे कर देता हूं जावेद यहाँ पे कर देता हूं सोनू इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पे सोनू कर दूंगा लेकिन अब चूंकि प्राइमरी की है और हमने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो ये इस वजह से दिक्कत कर रहा है तो हमें क्या करना है सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक करना है ठीक है ये ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि हमने इसे बना दिया है प्राइमरी की ठीक है और तो इसको पहले यहाँ से हटाते हैं यहाँ पे टू करता हूं और यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ पे वन कर देते हैं ठीक है और यहाँ पर अब इन दोनों को एक्सचेंज आप कर सकते हैं आसानी के साथ अब ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ सोनू एक और नाम लिख दिया मैंने सोनू ठीक है अब यहाँ पे रोल नंबर थ्री कर देते हैं ठीक है इसको हटाते हैं थ्री कर देते हैं अब हम ये चाहते हैं कि क्या राम का रोल नंबर थ्री हो सकता है कि नहीं तो इसको पहले आप हटा दीजिए यहां कुछ भी मत रखिए ठीक है अब कुछ भी ना रखने का मतलब यह है कि यहां पर आपको वन करना है फिलहाल के लिए आप यहां पे कुछ भी रख दीजिए सिक्स आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते और यहां पे कर देता हूं रोल नंबर थ्री ठीक है अब इसको हटा दीजिए यहां रोल नंबर वन कर दीजिए ये आप आसानी से कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब मान लीजिए यहां पर कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है रमेश ठीक है अब इस रमेश का जो रोल नंबर है वो मान लीजिए यहां पे कर दिया मैंने सिक्स ठीक है और यहां पे अब मैं चाहता हूं कि ये जावेद का रोल नंबर और रमेश का रोल नंबर एक्सचेंज हो जाए यानी कि इनका टू हो जाए इनका सिक्स हो जाए ठीक है तो ये कैसे होगा तो यहां पर अगर आप सिक्स करते हैं तो ये अपोज करेगा आपको ये सिक्स लिखने नहीं देगा ठीक है जैसे यहां पे आएंगे तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा तो अच्छा ये है कि यहां से इसे हटा दीजिए कुछ और लिख दीजिए लाइक एट लिख दीजिए ठीक है फिर यहां से इसे हटाइए यहां पर कर दीजिए अब सब कुछ कीजिए टू ठीक है और अब यहाँ पे सिक्स कर दीजिए अब ये सिक्स एक्सेप्ट कर जाएगा अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि इसे एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video